Новости на телеканале УТР в студии Анна Космина. Здравствуйте. Предвыборная кампания в Украине набирает обороты. Основные политические силы проводят форумы, утверждают кандидатуры мажоритарщиков, а также партсписки. Накануне свои съезды провели три политические силы – Объединенная оппозиция, коммунисты и партии регионов. На собрании регионалов выступили президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров. Съезд регионалов собрал в Киеве более 650 делегатов. Это представители общественных объединений, профсоюзов, творческих и молодежных союзов, а также делегации заграничных партий, международных организаций, представителей дипкорпуса. Собрание открыл премьер-министр Украины Николай Азаров. Первым с трибуны выступил лидер «Белосиних» президент Украины Виктор Янукович. Он презентовал программу партии «От стабильности к благосостоянию». Президент надеется, выборы в парламент станут для Украины испытанием на демократию. Главная миссия партии партии он назвал сохранение политической стабильности. По словам главы государства, последовательная политика реформ позволяет преодолевать кризис. Экономические развалины преодолены. На моє переконання, лише ті країни, Убежден, только страны, способные к управляемым, хорошо просчитанным внутренним изменениям, будут определять экономическую и геополитическую карту будущего. Пройдет 5-10 лет, и мир существенно изменится. Считаю, что наша модернизационная стратегия соответствует этим задачам, и мы достигнем поставленной цели войти в круг наиболее динамичных и перспективных стран мира. Среди главных достижений президент отметил антикоррупционную программу, рассчитанную на пять лет, уменьшение уровня безработицы, создание новых рабочих мест, реформирование медицины, сокращение задолженности по зарплатам, а также поддержку малого бизнеса. По словам Виктора Януковича, сейчас идет работа над уменьшением налога для предпринимателей и борьба с коррупционерами. Также президент подчеркнул важность справедливой пенсионной системы. Правила начисления пенсий должны быть едины для всех. По словам главы государства, социальная помощь, уровень заработной платы, доступность социальной социальных услуг должны быть неизменными приоритетами. А Сьогодні виплату пенсій в Україні регулюють Сегодня выплату пенсий в Украине регулирует несколько десятков законов. Один закон для депутатов, один для судей, третий для чиновников, четвертый для простых смертных. В результате размер пенсий может отличаться в десятки раз. Такой подход неправильный. Должны быть единые правила начисления и уплаты пенсий для всех в зависимости от стажа и работы, которую человек выполнял. По словам председателя партии Николая Азарова, главный результат работы власти – развитие инфраструктуры. Отремонтированные дороги, возведенные новые аэропорты и стадионы, современные перинатальные центры, выплата обесцененных советских сбережений. Среди планов на будущее – увеличение зарплат и пенсий, воплощение в жизнь программы «Доступное жилье», приближение уровня жизни в селах к городскому. У страны есть надежный экономический фундамент, на котором будет строиться новое качество жизни – Несмотря на кризис в Европе и других регионах мира, Украина демонстрирует уверенное развитие. Мы достигли прогресса в создании зоны свободной торговли с нашими ключевыми партнерами и с Европейским Союзом, и с Содружеством независимых государств. Всего за пять лет Украине нужно пройти путь, который у других стран растянулся на десятилетия. Для этого нам предстоит реализовать масштабный план преобразований – это будут именно те перемены к лучшему, которых требуют люди. Регионалы определились с избирательным списком. Его возглавил премьер Николай Азаров. Второе место получила певица Таисия Павали. Третье – вице-премьер Сергей Тегибко. Четвертое – секретарь СНБО Андрей Клюев. Пятое – Александр Ефремов. Шестое – заместитель главы администрации президента Ирина Акимова. Ирина Тищенко, Новости УТР. 34 тысячи веб-камер установят для мониторинга хода голосования в Украине. За парламентскими выборами можно будет понаблюдать через веб-портал с любого уголка мира. Об этом шла речь во время встречи в Киеве премьер-министра Николая Азарова с вице-президентом группы прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента Либором Роучиком. По мнению премьер-министра, веб-камеры на каждом участке помогут предотвратить фальсификации и обеспечить прозрачность волеизъявления. Также Николай Азаров пригласил международных наблюдателей присоединиться к мониторингу избирательного процесса процесса. По его словам, сейчас практически все европейские организации выразили желание направить своих представителей в Украину на парламентские выборы, которые состоятся 28 октября. Мы приняли решение установить на каждом избирательном участке веб-камеры. Такая работа сейчас проводится. And such a work is, uh, она должна вообще снять все спекуляции относительно попыток фальсификации выбора. У каждого появится возможность наблюдать за выбором в режиме онлайн. Закон об основах языковой политики подписал спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин. Документ, который расширяет применение русского языка на региональном уровне, теперь направили на подпись президенту. Закон народные депутаты приняли 3 июля. После этого Литвин подал заявление об отставке и заявил, что не подпишет закон. Накануне Верховная Рада выразила спикеру вотум доверия, а руководители большинства заявили, что Литвин обязан завизировать языковой закон, иначе его самого привлекут к ответственности. Принятие закона спровоцировало ряд протестов в стране. В частности, сразу после голосования возле Украинского дома в Киеве проводились голодания и массовая акция протеста. Обеспечить качественной и доступной медицинской помощью жителей сел и удаленных от учреждений здравоохранения населенных пунктов поручил правительству президент Украины Виктор Янукович. Улучшить ситуацию помогут специально оборудованные медицинские автобусы. Сейчас их в Украине насчитывается 110, но этого мало, отметили в администрации главы государства. Среди задач в рамках медицинской реформы – развивать первичное звено медицинской помощи. Речь идет о семейных врачах, выявляющих болезни на ранних стадиях – а также забота о профилактике заболеваний. Одним из важных э, звеньев, одним из, одной из важных ступеней является раннее выявление через флюорографию. А вот теперь я возвращаюсь опять к теме медицинских автобусов. Какого типа бывают медицинские автобусы? Первый тип – это те, которые занимаются флюорографией и в том числе маммографией, то есть выполняют одну из самых важных задач – это раннее выявление таких страшных заболеваний, с которыми можно намного успешнее бороться на раннем уровне. Второй тип медицинских автобусов – это лабораторно-диагностические которые позволяют определять и э, осуществлять профилактику по более широкому кругу заболевания. И третий тип – это стоматологические автобусы. Все три типа на сегодняшний день работают, но их количество и состояние не удовлетворяет тем задачам, которые ставятся на сегодняшний день. Первая киевская биеннале современного искусства торжественно завершилась. По словам организаторов, «Арсенале-2012» вошла в календарь самых громких мировых арт-событий. Во время торжественной церемонии закрытия были награждения лучших художников мира, среди них и украинских. Кто получил «Арсенале Эвордс» далее в сюжете. Изысканные платья, и яркие аксессуары. На торжественном закрытии Киевского биеннала почти весь украинский бомонд. Кроме того, что гости пришли пообщаться и блеснуть нарядами, они не остались равнодушными и к самому главному – современному искусству безумно нравится атмосфера, та, которая здесь сегодня. Знаете, ощущаешь, что ты вообще в каком-то сказочном государстве. Интересно. В принципе, для Украины это новое мероприятие, поэтому все новое всегда интересно. Лучшим представителям искусства вручили награды. Арсенале Awards за весомый вклад в развитие современного искусства получила британка Филида Барлоу. Выбором зрительской аудитории стал японец Яи Кусама. Номинацию «Открытие Арсенале 2012» разделили украинцы Николай Малышко и Андрей Сагайдачный. Ходаковский. Я благодарен вам за знакомство с искусством, которого до этого я еще не видел. Мне приятно открывать художников, столь значимых для Украины. Я буду благодарен, если вы дальше будете работать на таком уровне. Киевская биеннале показала, что Украина может быть не только европейским городом, современным искусством, но и с новой гуманитарной политикой. Художественный арсенал есть и будет, я надеюсь, центром новой гуманитарной европейской политики. Мы никогда не думали, что это первая киевская биеннале подарит столько эмоций посетителям, столько впечатлений от произведений искусства. Наши люди готовы воспринимать искусство, они а мыслят совершенно мировыми категориями. После церемонии награждения стартовала последняя ночь биеннале для тех, кто не успел ознакомиться с работами 100 звезд мировой арт-сцены. Экскурсии по экспозициям встречи со звездами украинского и мирового искусства. Ирина Тищенко, Екатерина Сметана, Алексей Кальный. Новости УТР. Первое золото в украинской сборной на Олимпиаде в Лондоне. Фехтовальщица Яна Шемякина со счетом 9-8 одержала победу над немкой Брит Гайдеман. Украинскую спортсменку поздравил президент Украины. Виктор Янукович выразил уверенность, что это достойное начало выступления украинских спортсменов и подчеркнул, Украина гордится этой победой. Также накануне наши спортсмены выиграли еще одну бронзовую медаль. Штангистка Юлия Калина стала призером весовой категории до 58 килограммов. Первую бронзу завоевала Елена Костевич в стрельбе из пневматического пистолета. Это все новости на этот час. Оставайтесь с телеканалом УТР.